Hey liebe Leute, ich bin Immig. Äh, Mann. Ich, ich war nie bei YouTube. Kennt, könnt, ihr kennt hier, äh, Talo und Ibo? Das ist mein Talo ist mein Cousin. Talo ist meine Cousins Freund. Hm. Ähm, meine Hobbys, Fußball, Tennis, Basketball und Boxer. Ähm, ich mache Ausbildung und am liebsten, äh, am liebsten mal Frau, jeweils schon Danke, euh, abonnez-vous. Danke. Euh,